Отдавай, уедем к морю, Будем чай там кормить. Я давно хочу на волю, хочу счастья Далеко от этих стен, Что прив лицом, как солнцу, Видеть мир волшебных А давай смотреть на звезды С берегов далеких стран Сбудутся пусть наши грезы Нас обнимет океан А давай построим город Где-то на краю земли Чтоб, забыв про страх и голод Люди в счастье жить могли А давай слетаем к звездам Пусть на край крыльях у мечты где мир наш был и создан, Будем вместе я.